Tony and Van አለሙ ስጫል ባህያ ዘራፍ አማራ ጀግናው ጎንደሬ ይሞትላታል ለዚች ሀገሬ ጀግናው ጎጃሜ ጀግናው አማራ ይሞትላታል ለዚች ባንዲራ ይገር ከተሰደዱ ቤት አዳራሽ እያነደዱ ጀግና ጀግናውን እያሳገዱ ቆንጆ ቆንጆ ያዞንዱ ይለበር አንተ ይለበር አንታየ ይለበር የአፄ ፋሲል ልጅ የገላውዲዮስ የአፄ ፋሲል ልጅ የገላውዲዮስ በምድር እናጠፋለን እናጠፋለን እናጠፋለን። ለትንቅ ለትንቅ ለትንቅ ዳግም ባርነት ዳግም ባርነት የሚዘጋጅ አማራ የለም የለም። እስኪ ለራሳችሁ ወደ ላይ እጃችሁ ገባ ጁንታው በራያ ቢያፏሽብኝ መሬት ልቀብረው መሃል ላለብኝ ጁንታ ወልቃይት ቢያፋሽግብኝ ምሽግ ልቀብረው መሃል ላለብኝ ምላሱ ረዝሞ እንደዚያችን ህዝብ ጌታቸው ጠፋል ይቀበል ሞት ሲኦል አይቀርም ጻድቃን የሚሉት እንዴት ይጸድቃል መከራ ረስቶት ደብር ሳይሰራ በደብረ ጽዮን እንዴት ይጸድቃል የሳይጣን ዲያቆን ደምን ሳይሰራ በደብረ ሲሆን እንዴት ይጸድቃል የሳይጣን ዲያቆን? እና አባይ ወልዱ እንዳልዘነጡ ጉንጎውን ለብሰው ከዋሻ ወጡ። መጣ አማራው የነብሩ ግልገል የሚያንቀጠቅጥ ጠበንጃ እስኪግል እንጃል በለው ትርው እንዳይል ከታች ረመት ከላይ ፋፍነቾ ጀግና ጉበቴ እንደ በረዶ ጥላት አናቂ ሳይረፍድ ባንዶ ጀግኖ ማቂ ጥላቱን ማግዶ እንደ ኮገመድ ጭብጥ ላይ ሞራ መሽሎኪያ ያጠፍቶ መላና ባላ ገዳም ከጠጋ እኔ ፍር ልብላ እንደ ዶግ አመድ መሽሎኪያ ጠፍቶ መላና ባላ ገዳም ተጠጋ። እኔ ፍርድ ብለው ቆጥሮት ትጥቁ ወለቀ ቁምጣውን ማጥሮት እንጂ አልበለው በዞረ ድምር ድሮም የሌባ ሞቱን ቆሽሾ በእጆ ሰለሞን ገንዘብ ቢሸከም ለአንድ ሰሞን በዋሻ አደረ እያስቀምጠው ትንታግ መሽቶ ቢመጣ ጠቁሮ ቢዳምን አርግዞ ሰማይ አማራ ነደው ሁኖ ጦር አብሳይ ጁንታው ተላጠ ገምቶ እንደ ሽንኩርት ገደል ተደፋ ሳይበቃ ለራት ሳይበቃ ለራት ሳይበቃ ነገር ቁምጣው ተቀዶ ኮንጎ ቢበጠስ ልዩ ኃይል መጣ ሳይተካው በአዲስ በፍርሃት ተቅማጥ ቁምጣው ወለቀ ጀግናው አማራ ሱሪ ሳይ ጁንታው ተላጠ፣ ደምቶ እንደ ሽጉጥ ገደል ተደፋ ሳይበቃ ደራት ቁምጣው ተቀዶ ኮንጎ ቢበጠስ ልዩ ኃይል መጣ ሳይተካው በአዲስ በፍርሃት ተቅማጥ ቁምጣው አለቀ ጀግናው አማራ ሱሪ ተጫዋች አፉ እንደ አካውንት በሞት ተከፍቶ ጀግና ሚሊሻ አለፈው ዘግቶ አለፈው ዘግቶ አለፈው ዘግቶ እንጃ ልበለው ቱርቂ መፎካሪ መቀለል ልቆ ገደል አዳሪ እምነት ሳይኖረው ገዳም ሰፋሪ ጠቅሎ የሚጥል እንደ ብርድ ልብስ ጀግናው ልዩ ኃይል የግንባር ንጉሥ ጀግናው ሚሊሻ አንጀት የሚያረዝ ፖሊስ አንጀት የሚያድርስ እነ ፋኖ አንጀት የሚያደርስ ጭንቅላነር ነው የሚያልቀሰቅስ እንቻል በለው ቅዝና ቡላ የፈረጠጡ ጅንብር ሳይሞላ አቦይ ስብሐት የሰይጣን ወንድም አልቆ ተያዘ በሽርጥ ቅድም አቦይ ስብሐት አቦይ ስብሐት የሰይጣን ወንድም አልቆ ተያዘ በሽርጥ ግልድም መሬት የሸጠው ለሱዳን መሬት ሳይበላው ቀረ። አቦይ ስብሐት፣ አቦይ ስብሐት፣ አቦይ ስብሐት፣ አቦይ ስብሐት። አይቶም አይፈርደው፣ አስመላሽ አሉት። አይቶም አይፈርደው፣ አስመላሽ አሉት። መሻጎርልን ነፍሱን መሸበት ስዩም የሚሉት አንደበት በግንባር ውስጥ ጥይት ገባበት። እንጃል በለው ከዳምን ክርት ከዳምን ወትሮም አይቀርም ንጋትና ሞት ወያኔ በአማራ መሬት ጠብም አይልም። እናቴ ኩሪ በልዩ ኃይልሽ እናቴ ኩሪ በልዩ ኃይልሽ እናቴ ኩሪ እናቴ ኩሪ በዚያ በፋኖሽ እናቴ ኩሪ በመከላከያሽ እናቴ ኩሪ በፖሊስ ኃይልሽ ዓለም ቢፈጸም ታንቺ ከቶ ታንቺ አንቺ ታንቺ አይሽሽ ታንቺ ከቶ ታንቺ አንቺ ምድር ከፍሎ ሰማይ ዝቅ ቢል አንቺ ያንተ ጀግንነት መቼም አይጎድል ቶሎ ደራሽ ነህ። ህዝብ ሲበደል ልክ እንደ ኮሶ ድልን የሚያሽር መጣ ልዩ ኃይል ጀግን ቆፍጣናው ንብር መጣ ሚልሻው ቆፍጣናው ንብር መጣ ልሽ ፋኖ ግስላው ዋናረ መጣልሽ ፖሊሱ ከጀግናው ምድር ጀግናው አማራ የውጊያው መርከብ ተኩስ እንደጋቢ ጋቢ የሚያኮራንብ ዛሬም ኃያል ነው የአማራ ክንዱ ገና ሲሰነጽ አወላለዱ በምን ኮሚሽን ብለው ያወሩ ወሰን ኮሚቴ ቢደረድሩ ማንም አይሰማም አማራ ምድሩ እንጃ እንበለው እንጃ አባት በለው ተራኛ መሬት መችርስ አለው እንጃባ በለው እንጃባ በለው ከዚያ በህራያ መሬት መችርስ አለው ተከዜ ማዶ መችርስ አለው ድሮም የመጣው ለቀን ስራ ነው ለቀን ስራ ነው ለቀን ስራ ነው ለቀን ስራ ነው ለቀን ስራ ነው ባራውርስ ማንም አይነካ በአመልካች ጣት ከልዩ ኃይሉ ፍጡር ሞልቷል ጀግንነት። አይኑ ቢቀና ቢያጉረዘርዘው ሳስታይ ቢጎመጅ ከቶ ያገኘው ከቶ ያገኘው አንስቶ ቢደበልቀው ሐሽሽ ወጣ ቁሞ ያጨሰው አማራ ተኳሽ ጀግና እንዲህ ነው ለሞት ሂደ ነገረው ለሞት ሂደ ነገረው ሰላሙን ጊዜ በሰላሙ ጊዜ ፍቅር ያደለን በችግር ጊዜም ቸር ያገናኘን ቸር ያገናኘን ቸር ያገናኘን ቸር ያገናኘን ቸር ያገናኘን ከአማራ በቀር ዘመድም የለኝ ቀኝ ነውጣና አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። ለትነግ ለትነግ ዳግም ባርነት ዳግም ባርነት የሚዘጋጅ አማራ አማራ የለም የለም። በጣም ደስ አላችሁ። ሲራችሁን አንዴ ሞቅ አድርጋችሁ አመስግኑ ሁላችሁ። መሰረት ይህንን ጨዋ ይህን ጀግና ማህበረሰብና ህዝብ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት አለብኝ ብለዋል። በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጸመው ግፍና በደል የዓለም ህዝብ ሰሚ ጆሮ አጥቶ ሰነባብቷል። ይህን አሸባሪ ወንበዴ ቡድን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ለማፍረስ ወይንም ይህንን የጥፋት ህልሙን ለማሳካት በአማራን ህዝብ ማጥፋት የመጀመሪያው አጀንዳ አድርጎ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ይህን እኩይ ተግባሩን ለማሳካት በዓለም አቀፍ ሕግ በፍጹም እንደ ነውር የሚቆጠሩትን ሩጠው ያልጠገቡ ህፃናትን፣ ተጧሪ አዛውንትን፣ ነፍሰ ጡር እናቶችን ጦርነት ፊት በማሰለፍ ኢትዮጵያን የማፈራረስ ቅዠቱን ለመጨረሻ ጊዜ ሙሉ አቅሙን አማጡ በመጠቀም ላይ ይገኛል። ይህን የጥፋት ኃይል ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ግብዓተ መሬቱን ለመፈጸም የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የክተት አዋጅ ጠርቷል። ይህም የክተት ጥሪ ዋናው ጉዳይ የህልውና ስለሆነ ነው። ዘመቻውም የሁልና ዘመቻ ይባላል። ዘመቻው የህልውና ነው ስንል የአማራ ህዝብ በመኖርና ባለመኖር መካከል፣ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በመቀጠልና ባለመቀጠል መካከል፣ ኢትዮጵያዊ ዜጋ በህይወት በመኖርና ባለመኖር መካከል ወይም ኢትዮጵያዊ በባርነትና በነፃነት በሁለት ያለ ምርጫ ብቻ ስለሆነ ነው። ነገር ግን እኛ የአባቶቻችን ልጆች ነን። የአማራን ሕዝብ ከነሙሉ ክብሩ እናስከብረዋለን። የእነርሱን ከንቱ ቅዠት እናከሽፈዋለን። ኢትዮጵያንም እንደ ሀገር እናስቀጥላለን። በተባበረ ክንድ ከባርነት ባርነትን ነጻነት ነፃነት እንጎናጸፋለን። ይህ ደግሞ ከአባቶቻችን የወረስነው ታሪክ ነው። እንኳን ለዚህ ምናኛው መቶ ዘመናዊ ጦር መሳሪያ የታጠቀ የጣሊያን ጦር ድል መተናል። እኛ ኢትዮጵያውያን ሙሉ ታሪካችን የድል ታሪክ ነው። ሽንፈት አያውቀን። ከአባቶቻችን የወረስን የትኛውም የመንግስት ጥሪ ወይም የክተት ጥሪ ሲመጣ ህዝባችን ሳያሳፍረን ፈጣን ምላሽ እየሰጠ የሀገራችን ዳር ድንበር አስከብረን የኖርን ህዝቦች ነን። በአፄ ምኒልክ የክተት ጥሪ እንኳን ብንወስድ ጉልበት ያለ በጉልበትህ እርዳኝ፣ ጉልበት የሌለ ለሚሽትህ ለሃይማኖት፣ ለሀገር ስትል በሐዘን እርዳኝ። ወስልተ የቀረ እንደሆነ ግን ኋላ ትጣላኛለህ። አልተውህም ማርያምን ለዚህ አማላጅ የለኝም ብለው ለጠሩት የክተት ጥሪ የእኛ አባቶች በኢትዮጵያ ከአራቱም ማዕዘን ቀፎ እንደተነካን በመትመም የጀመሩት በዛ ባደረግነው የጸረ ቅኝ ግዛት ትግል ዳር ድንበራችን ከማስከበራችንም ባለፈ በዓለም ላይ አዲስ ምዕራፍ ከፍተን ጥቁር ነጭን ማሸነፍ እንደሚችል ለዓለም ሕዝብ ያሳየን አይደለም ለኛ ለኢትዮጵያን ለጥቁሮች ነፃነት ፋና ወጊ የሆነ እኛ ለየትኛውም ጠላት ያልተሸነፈ ታላቅ ታሪክና ገድል ያለ ሕዝቦች ስለሆነ ይህንን ታሪካችን በአሸባሪው ትነግ ቡድን ላይ ዳግም እንደግሟለን። ለዚህ የሉና ዘመቻ ይህን የወንበዴ ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለግብዓተ መሬቱ እንዲፈጸም ሁላችንም አንድ በመሆን ለዘመቻው ስኬት እናቶችና አባቶች ሆይ ልጆቻችሁን እየመረቃችሁ ወደ ግንባር ላኩ። ወጣቶች ሆይ ይህንን የሀገር ካህዲና ወንበዴ ቡድን ለመፋለም በአካልና የስንቦና ዝግጅት አድርጉ። የሃይማኖት አባቶች ሆይ ይህም ቡድን በየትኛውም የእምነት ተቋም ለእርሱ አገዛዝ እንዲመቸው በመከፋፈል እርስ በርሳችን እያጣላ ቤተ መቅደስና ቤተ እምኖች የጦር መጋዝን እያደረገ እምነትን ያረከሰ ቡድን ለዚህ ቡድን በግልጽ ማውገዝ አለባቸው። የጸረ ትህነግ ትግል ላይ የሚደረገው ጦርነትም ቅዱስ ጦርነት ነው ብላችሁ አውጁ። ይህንን ስናደርግ ህልውናችን በህልውና እንኖራለን። አመሰግናለሁ።